come ilusio handiarekin proposatzen dugu, plataformalen lanaren e, osagarria dela sinetxi eta gaude, eta, eta bueno, e, tortzen gara aldarrikatzera e, Nafarroarako e, 0 ziklorako lehenengo sektoreko konbenioa e, negoziatu nahi dugula. Eta horretarako, ba, ezinbestekoa da interpelatzea alde batetik e, langileak, gure langileak e, aktibatzeko eta gurekin bide hau e, jorratzeko. E, beste aldetik e, sindikatuak eta e, ordezkaritza sindikala daukaten sindikatoa gurekin e, batera e, borroka honetan e, parte hartzeko. Eta azkenik e, enpresa eta kooperatibei ba, patronal bat eratzeko e, gurekin e, serializateko konbenio, e, aipatu dugun konbenioa e, negoziatzen hasteko.